Naitwa Kitenguru, ni mgogo, naogopwa sana. Ni nini? Wewe niambie. Wamenifanya kuwa kitisho kwa sababu ya kuwa mimi Kitenguru. Mlume wangu kutugwa kwi aliga ha haya nilikugati moyo wa mapenzi niliozamia wakatamani kuuona kodi kwa kunipotezea kipendo chako na furaha Wazazi wangu walinichagulia chaguo jema, chaguo lisilokuwa lina kasoro yoyote, kunilisha, kunishibisha, kunipa kulaa zote. Mazingira magumu na mazingira yangu niliyolezewa mimi mwenye asili yangu Mwafrika nisiokuwa na kasiri, Mtapanda mlima kwa kulipa, mtaumia sana, hata kama mkishana nguvu yangu ya jeshi la kiasili litawateketeza. Mtasota sana, hila hamtoweza kushikilia kijiti mtaki mnanitupa tu. Naitwa Kitengulo, mimi ninatisha.